An balima Gawo info filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a f'o ma ko invité du jour. Invité du jour ye jɛmukan ye anw fɛ yan nɔ, jɛmukan min kɔnɔna na an bɛ wele bila maaw ma u ka na ka na walawalali k'aw ye thème kofɔlen dɔ kan. An ka bi thème kofɔlen bɛ tali kɛ sin bon kan. I n'a fɔ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko octobre kalo ye kalo ye diɲɛ seleke naani bɛɛ bɛnnen don min kan ko sin bon kɛlɛli kan. kalo don. Donc o hukumu kɔnɔna na, an ye wele bila an ka kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma, an n'a kana walawalali k'aw ye nin thème kofɔlen na, n'o ye sin bon kɛlɛli ye. Donc an b'a to kɛnɛya tigilamɔgɔ yɛrɛ, docteur k'a yɛrɛ fɔ aw ye. Docteur i ni ɲankuma. Anba, somɔgɔw? Nse. Alhamdulila. Nse. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛbagaw ye? Ɔnhɔn, ne tɔgɔ docteur Isiaka Sako, ne ye medecin generaliste ye, n bɛ baara kɛ cabinet medical la reference la Sangarebugu Marseille. O kɛ o diyara i ni ce an ka weleli jaabili la dɔri in n'a fɔ an y'a fɔ cogo min kuma daminɛ la aw tauru kalo ye kalo ye kalo min kɛrɛnkɛrɛnnenyalen n'o sin bon kɛlɛli kama ma o de la an an ye wele bila i ma bi ka ka walalali k' ye sin bon kan i bɛ se ka walalali k' ye sin bon yɛrɛ ye mun de sin bon jatɛlen don diɲɛ selikɛ naani bɛɛ la i n'a fɔ a bɛ san damadɔ bɔ bi bana don bana min ye diɲɛ selikɛ naani kamana gansɛbɛ mun ne nana n'o ye Ok n b'aw fo n bɛ an mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ an ka foli bɛ taa se olu bɛɛ ma effectivement i y'a ɲɛfɔ cogoya min na sin bɔ kɛlen don eh, gɛlɛyaba ye bi diɲɛ mɔgɔw ma i y'a faamuya eh, diɲɛ mɔgɔw eh, mun fɛnnen don santé ma an bɛ mun wele tubabukan na ko OMS OMS ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko mɔgɔ miliyɔn fila musolakaw la kansɛridisɛn bɛ olu de minɛ o mɔgɔ mi fila fana la mɔgɔ eh, ba kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi seegin ani duuru olu de ni tayara kansɛridisɛn kosɔn i y'a faamuya mali fana la jateminɛw y'a jira ko eh, mɔgɔ ba mɔgɔ ba eh, fila ani kɛmɛ naani ani bi naani ani seegin o de ka sɔrɔla eh, an ka dirinya rapɔri fɛ mali la yan Vraiment nin chiffre ninnu a kan ka maa kamana gan diɲɛ selikɛla ni chiffre fara an yɛrɛ bara chiffre kan a y'a dɔ tɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ Fati bana in na fatira b'a la o fatirisi fɔlɔfɔlɔ an bɛ se ka mun si ten o ye si ye minnu bɛ wele to ka na ko ayi mɛ mɔgɔ min si b'a daminɛ san bi duuru ka yɛlɛ bana in ka t ka olu sɔrɔ mɛ a t'a jira fana ko mɔgɔ minnu si bɛ o dugu ma ko bana tɛ se k'o sɔrɔ a b'u sɔrɔ n bɛ tireyarama o kɔfɛ an bɛ se ka mun fana fɔ an bɛ mun fara o kan o ye an tɛse fanbiyali ye o an tɛse ninnu na sadi somɔgɔw fɛ a bɛ se ka sɔrɔ somɔgɔw fɛ paz n' y'a sɔrɔ sisan kansɛrisɛ bɛ mɔgɔ minnu b'a la u bɛ olu mamuso a bɛ se a bɛ se ka olu sɔrɔ o fana kɔfɛ ee an bɛ min wele ko an tɛse anpɛrisɛ o an tɛse anpɛrisɛ la sisan sadi kansɛridisɛ ye mɔgɔ minnu minɛ sin bon o ye mɔgɔ minnu minɛ sisan o n'a ye sin kelen minɛ laprerisi a pli de a ka sin filanan minɛ i y'a faamuya o fana kɔfɛ tuguni an bɛ min wele zɛn de v sadi an ka an yɛrɛ bɛ fɛn minnu kɛ an fɛn minnu dun an ka fɛn tɔgɔ ko cidenw na ɲɛnaɛnɛmaya kɔnɔ in n'afɔ min fɛn dɔw b'a la I n'a fɔ dulɔ, dulɔ bɛ se ka na ni bon sin sin bon ye, cigarette fana, cigarette fana bɛ na n'a ye, ale ni an bɛ min wele ko sedentarite a jateminɛra kosɛbɛ ko musolakaw caman bɛ yen u tɛ sɔn ka sport kɛ, u bɛ tile bɛɛ ban u sigilen don yɔrɔ kelen u tɛ activité sportive foyi kɛ, i y'a faamuya b'a la ale ni bonyaba olu bɛɛ bɛ se ka sin bɔn bila mɔgɔ la ah, dɔktɛri an b'i fo nin walawalali la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kesɔn wɛrɛ tɛ n ko la yala sin bon yɛrɛ bɛ se ka dɔn cogo di n'an b'a fɔ ma ko a sin kiliniko i bɛ se ka dɔn cogo di ko a ah, ko sin bon bɛ karisa la a bɛ se ka dɔn cogoya min na ko sin bon bɛ karisa la sin bon ye bana mun ye bana mun dɔ a bana a man tunnen don an bɛ mun wele ko maladie silencieuse ni muso min ka lakɔlɔsili ma ca kosɛbɛ i tɛ se k'a dɔn i y'a faamuya o yɔrɔɔrɔnin na n da bɛ tun deptaji yɔrɔɔrɔnin na dɔɔnin an bɛ mun wele ko o to papyɔn o o to papyɔn in fana la diɲɛ muso bɛɛ ka ka se ka i dege o to papyɔn na parce que n'i o sera o to papyɔn na o b'a to hali ni kansɛri di bɛ minɛ i bɛ kɔn a tte a fɛn ma a furakɛli ma o o to papyɔn ye o ka kan ka kɛ waati jumɛn ni jumɛn a fɔlɔ an y'a fɔ daminɛ la sadi muso fɛn fɛn mana i ka yɛrɛli a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka kansɛ disa ye dɔnku mɔgɔ fɛn fɛ b'a ka yɛrɛli ye sisan i m'a faamuya n yɛrɛli banna ka dizj u bɛ dizuru o kɔfɛ i bɛ se ka u to balic kɛ an y'a fɔ fana daminɛ la ko mɔgɔ siba daminɛ san bi duuru ka yɛlɛn kansɛ di ka t fɛ olu fana mɔgɔ tigila mɔgɔ minɛ mɔgɔ minnu fana b' mɔgɔ min fana tɛ u ka yɛrɛli ye an bɛ mun weele bamanankan na ko kalo labɔ i y'a faamuya mɔgɔ min t'o ye donc olu fɛn olu mu tigilamɔgɔ bɛ se ka tile kelen choisi kalo kɔnɔ u bɛ to ka autopalpation kɛ i y'a faamuya o autopalpation in o bɛ kɛ cogo di i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ni tile wolo mɔgɔ min bɛ règle ye n'olu ka tile wolonwula ni ou bien tile tan dafara n'i wulila sɔgɔmada fɛ i b'i i tɛgɛ da i kunna tan cogoya la o i la tɛgɛ nunkun saba i b'a da i bɛ kuma se ka a papi i b'a papi dɔndɔn dɔndɔn n'i y'a jate minɛ ko bu dɔ i y'a faamuya bolo dɔ bɔlen don sin yɔrɔ la dɔn k'i bɛ boli biribiri i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔn kɛnɛya tigilamɔgɔ olu b'u ka baara kɛ i y'a faamuya mɛ mɔgɔ min k'a la mɔgɔ minnu tɛ o to papyɔn kɛ olu ka sin fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye i bɛ taaa sɔrɔ sin bɛ bonya i y'a faamuya bonyali fana kɔfɛ a bɛ kɔmanse ka ja i y'a faamuya dɔnku ni jali bɔra la i b'a ye a bɛ bonya fɔ fa bɛ tila ka di fɔ min apre ni de fɔ masi mana bon i bɛ taa sɔrɔ ji sin koro la i bɛ taa sɔrɔ ji dɔw bɛ bɔ o ji in se a nɔma i y'a faamuya dɔnku olu de ye kɛlɛkɛ sin ye an bɛ se ka mun fɔ kansɛ bisɛnna o ye ka si ma n taara dɔn ni n' a bɛ ko bamanan a ma nɔgɔ dɔn kosɛbɛ wala ka si ma se dɔndɔ a sin a bɛ ma se tɔgɔ de bolouni saba ninnu bolouni saba o de bɛ kɛ k'a ma se i y'a faamuya dɔn k'i b'a daminɛ yan ka jigin ka fɔ kakɔrɔla la n si de su ci i y'a faamuya ka fɔ sin dugu ma hali bɛna fo yan yɔrɔ la clavicules eh, kɛrɛfɛla ninnu na i b'olu bɛɛ jateminɛ n'i y'a sɔrɔ i ye bolini dɔ jateminɛ a la dɔrɔn direct la i bɛ i sen fa bigibigi i bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso kɛnɛya tigilamɔgɔw b'a lajɛ donc a ko kan ka kɛ cogoya min na donc i bɛ gide ka t'o yɔrɔ la an b'a jigiya k'a fɔ k'an balakaw an'an balimamusow ye faamuya sɔrɔ nin yɔrɔ kɔrɔfɔli la E hakɛtɔ fana bɛ kuma kan i n'a fɔ dɔta y'a fɔ cogo bamanankan ma nɔgɔ te dɔw bɛ olu fɔ ka di tubabu kan na a wawalanli ma nɔgɔ bamanankan na o tɛmɛnen kɔfɛ dɔtɛ an bɛ ɲininkakali wɛrɛ tɛ wili la o de k'a dɔn sin bon yɛrɛ bɛ furakɛ cogo di sin bon a bɛ furakɛ bon mɔgɔ minnu ni mɔgɔ minnu fana bɛ don a perezcari la a furakɛ kan kɛ cogoya min na n'a de tɛ teri la sisan pa que mana o to pac kɛ n'o y'a sɔrɔ boli bɛ u bɛ ni e koma sera k'an ye jateminɛ minnu fɔ de bi daminɛ la ne ye olu ye yɛrɛ la n'i tagara dɔgɔtɔrɔso la dɔkɛ bɛ a ka sɛgɛsɛgɛli ni fɛn kɛ ezme dɔw bɛ d'i ma dɔn kɔ o kɔfɛ n'a mana dɔn sisan k'a b'i la ttima ye na suguya caman ye a fɔlɔ la i bɛ se ka opere ka seli kanserezw bonya filanan ye mun ye arajo tɛrapi i bɛ se ka kɛ i y'a faamuya o fana kɔfɛ simi'o tɛra bi fana bɛ tila kɛ i y'a faamuya mɛ n'i sera dɔgɔtɔrɔso la olu bɛɛ bɛ wawa ye in su a la yala dɔtɛ jumɛnw de bɛ don sin bon yɛrɛ furakɛ la parce que n' y'a jate minɛ dɔgɔtɔrɔ kun da bɛɛ fana' ka seli tɛ dɔn dɔnku sin bon furakɛ dɔ jumɛn bɛ don a kɔnɔna na Sin bon furakɛli dɔri ni dɔri minnu bɛ don a furakɛli la o ye a fɔlɔ o ye fɛn mɛlicɛnsinalisi pa que an ka tɔgɔda la a jirala ko sulisu ma ca ten kosɛbɛ don ni mɛlicsinalisi y'a dɔn dɔn ale b'a yɛrɛ feere ka taa zkolow ma donkoloku nikoloku ale ni sirijw n'a kan ka o bereere An ma jigin ka fɔ ko filɛlibagaw bɛ ka faamuyali sɔrɔ wawalan ninnu na a dɔ kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ yala sin bon yɛrɛ a bɛ se ka furakɛ ka ban wa a bɛ furakɛ ka ban a bɛ furakɛ ka ban an ye furakɛ minnu fɔ sisan in n'a fɔ ssi arajte bi ale ni si tɛpi nka koloolu b'a furakɛ ka ban tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, onco chirurgien yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun de ye sin bon furakɛli la? Onco chirurgien jɔyɔrɔ ye mun sin furakɛyɔrɔ la olu ka baziba bɛnnen don radiothérapie ale ni chimiothérapie yɔrɔ ma olu ka baara fanba yɛrɛ ye o yɔrɔ ye voilà donc i bɛ se ka walawalali dɔɔni di an filɛbagaw ma o yɔrɔ la voilà oncothérapie onco oncologue ka fɛn na olu bɛ baara minnu kɛ A n y'a ɲɛfɔ fɔ tɔgɔ min na olu bɛ arajo tɛra bi ale ni sinjo tɛra bi olu an kɛsɔpsite dɔw de don olu ka baara bɛɛ bɛnnen don tu se k'i ye kansɛ don olu ka baara bɛnnen don ma o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a jateminɛ k'a fɔ ko dɔw bɛ yen sin bon in a bɛ se fo tigɛli ma yala sin bon dimi wagati jumɛn de la sin yɛrɛ bɛ se ka tigɛ dimi fɛ Don ni wagati min a bɛ se fɛn fɛ tigɛli fɛ o o y'a sɔrɔ a sera sadi ma sadi gɛlɛyamanba ma parce que wolo kansɛri ye bana minnu ye n'a eoli sadi sariw de b'a la sa donura kati n'a sera kati yɔrɔ ma n'a ma tigɛ ka bɔ yen i bɛ taaa sɔrɔ a b'a ka kɛlɛkɛ cɛw bila ka taa wɛrɛ wɛrɛta kɛ dɔnkisisa n'a ka so yɔrɔ ma dɔn an bɛ anpere fɛ ka a tigɛ ka bɔ Yala tigɛli in kɔnɔna na maa ni bɛ se ka to a la wa? Bon a ka suma a ka suma parce que specialistes bɛ a kama donc et puis matériel fɛn bɛɛ bɛ a kama bi bi in na kɔni Mali la inchallah Ok an y'o faamu o tɛmɛnen kɔfɛ docteur ee ladilikan jumɛn de bɛ yen nɔ min i bɛ se ka ladilikan jumɛn d'an filɛbagaw ma cogo min u bɛ se ka sin bon kɛlɛli kunbɛn? ok ladilikan fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye u ye an ye otopalipasiy min fɔ an kɔni an b'a ɲini musow fɛ u ko u banba otopalipasiy fɛ parce que an y'a jateminɛ aw bɛ a kɛ to o de kɛ an ka taa tan caman caman ta fɛn ninnu kan rezsosusu ninnu kan n'an donna dɔrɔn an y'a tapkɔli sanfɛ o to papyɔn n'i y'a tap disɛn n'i y'o o tafe mɔgɔ b'a bɛɛ bɔ ka jira la i y'a faamuya an bɛ min kɔni fɔ ka gɛlɛya musow bɛɛ k'u dege o to papyɔn in na o kɔfɛ musow ka a tibite psifu fara u bolo nɔw la hali n'a kɛrasi tanti de sɔri ye i ka to i ka sigiyɔrɔ kelen kuwa i y'a faamuya i k'olu fara i bolo la o fana kɔfɛ an bɛ se ka mun fana fara kan o ye ka sigɛrɛti ni muso bɛ sigɛrɛti min bɔn a bilali ma ɲɔgɔn sa mɛ a tigi k'se ka dɔndɔ dɔndɔn bɔ a la ale ni dulɔ fana bɛ ten a k'se ka dɔndɔn bɔ a la a b'i to tɔw dɔndɔ de la fa bɛ n'a bila pe pe i y'a faamuya wala an bɛ se k'o kɔse kɔn de di an lamɛnbagaw ma o tɛmɛnlen kɔfɛ dɔ kuma laban kuma la ladi kan jumɛn bɛ bolo ka sin an filɛbagaw ma diɲɛ musow ma Ladilika minnu kɔn bɛ ne bolo ka sin diɲɛ musow ma se musow k'a dɔn ko musoya kɔni tɛ kolankolon ye pa que n'i kɔni y'a mɛn ko denbayaya sinsin bere kɔni o ye muso de pa que an cɛw sɔgɔma fɛ an bɛ wuli an bɛ taa sɔngɔ ni fɛnw ɲini an bɛ bɔ so kɔnɔ n'an bɔra so kɔnɔ an bɛ bɔ ka jɔn to an bɛ ka muso de to so bɛ kalifa muso de la dɔnku an b'a fɔ muso ɲɛna k'u janto yɛrɛ la u k'u janto denw fana la Invité du jour invité du jour ye jɛmukan ye an bɛ min walawala o ye Gawo info kan donc invité du jour kɔnɔna na an bɛ wele bila mɔgɔ dɔw ma ka na ka na kumaw ye fɛn dɔw kan thème dɔw kan wa an ka bi thème kofɔlen tun bɛ tali kɛ cancer du sein de kan n'an b'a fɔ o ma ko sin bon kɛlɛli donc octobre kalo jatera diɲɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko o ye sin bon kɛlɛli kalo ye o de hukumu kɔnɔna na an ye wele bila kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma bi ka na ka na walawalali k'aw ye nin thème kofɔlen kan